یگانه ارزتی نیاز و خیزان از ما شوانه لوبم فراست و خیزان از ما شوانه لوبم فراست و خیزان گاوانست و سال در خیال بم رواش تو خور مثال بم سد در خیال بم لابام و میروبانه ای سر دراز تو خیزن لابام و میروبانه ای تو خیزن فامم تو یک رسانست پروای یک رسانست فامم تو یک رسانست پروای یک رسانست خیر از تو چای چشمی پر خمارت را که دارد دو روی دوم به مارت را که دارد بگردم کو بکو سرا به سرا بگردم کو بکو سرا به سرا بپرسم اختیارت را که دارد بپرسم اختیارت را که دارد چدری چدری گلستی شاخه سنبلستی استی چدری چدری که دارد با ابرو به مارت را که دارد بگردم کوبکو سرا بسرا سرا بگردم کوبکو سرا و سرا بپرسم اختیارت را که دارد بپرسم اختیارت را که دارد چتر چتر گلستی شاخه سنبل استی چتر چتر گل شاخه سنبل استی کاکل کلستی دختری خار و غستی مرغ کار کلستی دختری خار و said, گل ناسنی نمو ماتی نت مخیز دا ای گل ناسنی نمو ماتی نت مخیز اسم و